Γεια σας Γιάννης Κοντζα.com Σήμερα ανεβάσαμε ένα βίντεο τον διαγωνισμό του Γιάννης Κοντζα.com που κάνουμε μέσα στο jack του κυνηγού Τώρα πάμε στην εξήγηση του τζακ του κυνηγού Λοιπόν, παίρνουμε το 10 και το τζακ ή κάποια άλλα φύλλα απλά πρέπει πάντα να είναι ο τζακ Τώρα μοιράζουμε 15 φύλλα σε εμά και 15 φύλλα στον άλλον. Εγώ πριν το άλλαξα λίγο επίτηδες για να σας μπερδέψω, αλλά τώρα το κάνουμε κανονικά. γυρίζουμε. Λοιπόν, θα παίρνουμε το τζάκι και το 10. Αυτά είναι τα δικά του χαρτιά και αυτά τα δικά μας. Πάντα αυτός κάνει τις κινήσεις, να το θυμάστε. Τώρα, παίρνουμε το τζάκι, το βάζουμε πάνω από ένα κομμάτι μας. Παίρνει, παίρνει το δικό του φίλο και το βάζει ένα, από ένα φιλο πάνω. Τώρα παίρνει το, το του, δεν έχει σημασία ποιο φύλλο είναι κάτω. Το, το ακουμπάει επάνω παίρνει και το φω μας κουμπάει επάνω και μετά βλέπετε ότι ο Jack είναι εδώ οι δύο τράπουλες ας πούμε έτσι μόλις τη βάλει ο άλλος από πάνω από τη δική μας ο Jack είναι δεύτερη τράπουλα δεύτερο deck απλά το ακουμπάμε από πάνω και εδώ αρχίζουμε και χωρίζουμε. Αυτά βλέπουμε ότι δεν έχουν μέσα το jack. Οπ, αυτά έχουν μέσα το jack, σημαίνει. Αυτά εδώ βλέπουμε δεν έχουμε μέσα το jack. Έτσι, το αφήνουμε δίπλα. Δίπλα μας. Και ξανακάνουμε πάλι την ίδια διαδικασία. Εδώ πέρα έχει μέσα το jack, το κομμάτι. Το άλλο βεβαίως βεβαίως δεν το έχει. Πάμε λίγο να ξαναδούμε. Και η Δίνουμε τα φύλλα στην αρχή. Τώρα, να Τώρα, ο Τζακ δεν έχει βρει το φύλλο. Αυτό όμως δεν μας πειράζει. Κοιτάμε εδώ πέρα, λέμε έχει εξαφανιστεί το φύλλο. Οπότε, ανώνυμα τις δύο τράπουλες. Βάζουμε κάπου μέσα το jack επίτηδες. Άμα δεν βρούμε το φύλλο, όταν επίτηδες το έκανα έτσι, είναι το παραμορφωμένο κόλπο, το αφήνουμε και ψάχνουμε το jack. Αλλά πρέπει πρώτα. Και καλά δεν τον έχουμε δει, μέχρι να βρούμε το 10 καρό. Να το το εδώ πέρα. Τώρα λέμε. Άμα ανακατέψουμε λίγο. Άμα δούμε. Πάμε λίγο πάλι να δούμε τον Jack. Ο Jack όμως εμείς ξέρουμε τι είναι το τρίφυλλο που περάσαμε. Τώρα, τι κάνουμε. Θα βάλουμε τον Jack σε ένα τυχαίο σημείο. Θα βγάλουμε την υπόλοιπη τράπουλα και θα γυρίσουμε λέμε το Jack ε, αλλά εμείς γυρνάμε στην ουσία δύο φύλλα. Οπότε είναι και το 10 καρό από πίσω. Τώρα, έτσι πως θα γυρνάμε, αυτό λέγεται double lift. Γυρνάμε και τις δύο κάρτες, έτσι, λέμε, θα, κάνουμε, θα τρίψουμε λίγο την τράπλα και δεν απογυρίσαμε μόνο ένα. Τώρα, είναι δύο αναπογυρισμένα. Βάζουμε το βαλέ εδώ πέρα με λίγη μαγική ικανότητα που διαθέτουμε. Άμα το τραβήξουμε βλέπουμε ότι είναι το 10 καρό. Και εδώ πέρα είναι ο Βαλές. Γεια σας, Γιάννης Τελειακό. Ελπίζω να σας άρεσε. Τα λέμε αύριο. Θα βάλουμε κι άλλο ένα βίντεο. Θα βρούμε άλλο ένα μαγικό να σας δείξουμε. Και λοιπόν, αυτά εδώ. ¿Ya sos?